tere, minu nimi on Merle Trufanova ja töötan ma Sotsiaalkindlustusameti välishüvitiste üksuses peaspetsialistina ja minu valdkonnaks on äh, töötajate kindlustusriigi määramine. just nimelt äh, sellisel juhul, kui nad on oma töötamise tõttu seotud mitme riigiga. ehk nad ei tööta ainult Eestis, vaid töötavad ka teistes Euroopa Liidu riikides või ka mõningates kolmandates riikides. Äh, ja seetõttu oleme töös väga tihedalt seotud just nimelt äh, hargmaiste perekondadega ja me näeme neid äh, probleeme igapäevaselt. Äh, minu tänase ettekande või koolituse teema oli ennekõike just kindlustajariigi määramine ja see on oluline sellisel juhul, kui tekib olukord, sotsiaalkindlustusskeemi, mis siis hiljem äh, raskendab tema hüvitiste saamist. et meie sõnum, minu sõnum täna oli just nimelt see, et inimesed peaksid kõik enne välisriiki tööle asumist äh, või ka elama asumist tegema endale selgeks, äh, mis on nende õigused ja sealhulgas ka kohustused. ja sotsiaaltöötajatele paneks ka samamoodi südamele, et seda abi on saada. et äh, Eestis on selleks kindlasti Sotsiaalkindlustusamet, äh, see, kuhu võiks pöörduda nii perehüvitiste kui pensionite küsimustes ja me teeme väga tihedat koostööd ka teiste, teiste sotsiaalasutustega nagu Haigekassa, Töötukassa ja ka Maksuamet. ehk see info on Eestis olemas ja me saame aidata ka neid inimesi, minu nimi on Ene Tiitsan, ma töötan Sotsiaalkindlustusameti välishüvitiste üksuses peaspetsialistina. minu igapäevaseks tööks on perehüvitiste määramine, maksmine Euroopa Liidu seaduste kontekstis ja informatsiooni vahendamine teiste riikide pädevate asutustega. koolituspäeva teemaks oli tutvustada lähemalt Euroopa Liidu perehüvitiste reegleid ja edastada informatsiooni, mis on vajalik teada, kui isikud suunduvad teise riiki tööle ja nende õigused, et tabatakse maksta maksimaalses määras toetusi töötamise alusel. tere, olen Kadri Tomikas, töötan Sotsiaalkindlustusameti välishüvitiste üksuses. välishüvitiste üksuse prioriteetsed teemad on kindlustajariigi määrimine, oluline nendest asjadest teada, oluline on see, et kõik inimesed saaksid kõiki neid toetusi ja hüvitisi, millele neil on õigus, kas siis Eestist või kuskilt piiriülestest riikidest, kust nad on varasemalt töötanud või elanud. üha enam peresid jaguneb mitme erineva Euroopa Liidu liikmesriigi vahel, samuti on muutunud väga mobiilseks meie pensionisaajad ehk antud teema on väga aktuaalne et inimesed ja samamoodi ka sotsiaaltöötajad teaksid, millised on inimeste õigused ja kohustused, et meil oleks võimalik suunata inimesi vajalik, vajalike teenustele. aitäh!